On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on poussera et on résistera jusqu'à la fin de son quinquennat.